Aizu, ez dakizu zer kontatu diaten luziari buruz. E asmatzen duan, larrutan egin duela norbaitekin eta orain esaten duela ez zuela nahi. Ai, arantxa, jakintut begoniak zenarra salatu duela jo egiten zuelako? Zer diozu, hogei urtean elkarrekin ezkonduta gontagero? Betikoa, lautek ilatragoskia daten dituela eta jakina. Hori esaten dut nik, hain gaizki bazegoen, lehena guztia zuen ez da? Aurreko egunean Raquel bezala. Ez du nahi eskua sartzea, baina p*** bat balitz bezala jazten da. Ez bat hau beroa izango, eta bilatzen ari dena da kasu egitea? Bai, ala da, kesatu eta kesatu, baina merezitakoa izan du. Emakumeen aurkako indarkeria, biktima zalantzan jartzen den delitu bakarra da, alda ezazu, azaroako geita bost, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.